गाइस आई और आज मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मुझे सपोर्ट करिए मेरी वीडियोस को लाइक करिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स करिए मैं उनका आंसर जरूर दूंगी सो ओके बाय